様も他のチームの誰かさんも暇ならぜひこの西通りでおっちくださいさあ以上の踊りも自由で OK 楽しさだけはどの会場にも負けませんじゃあ今言葉だ合言葉はさあ踊りよ全チームのみんな準備はいいですか大丈夫ですか 準備は整いましたミュージックスタート you. 자. 아.